در همه سلول های هستهدار من و تو ماده وراثتی در ساختاری به نام کروموزوم قرار گرفته کروموزوم چیه و چه جوری تقسیم انجام میده حالا میخوام براتون ابتدا از کل به جز ساختار کروموزوم رو بررسی کنم بعد یه بار دیگه بریم از جز به کل رو بررسی کنیم آقا میشه خارجی صحبت نکنی نکلوزوم دیگه چیه پس نکلوزوم هم چیز عجیب غریبی نیست کافیه من بفهمم حفظ نکنم حالا میخوام یه کروموزوم رو صدا بزنم بیاد بالا اه حالا اعتراض نکنین چرا بهشون میگن برادری بهشون میگن خواهری یه سوال آیا انسازی تعداد ها رو تغییر میده میگی نه نه نه میتوز تقسیم هسته سلول بدون کاهش عدد کروموزومی آقا نشنیدیم بدون کاهش عدد کروموزومی الان دیگه که شدی فکر کنم هرمیتوز برای بار سوم میپرسم نه اشتباه شد برای بار هزارم میگم حالا اگه شما جای سلول باشی یعنی قصد تقسیم داشته باشی قصد ازدواج داشته باشی همین الان کامنت کن قصد ازدواج داری یا نه میخواستم بدونم حواست به درس هست یا نه یک نقشه راهی که دانش آموز درک کنه کروموزوم چیه میشه اول مفهوم کروموزوم به من بگی من اصلا بدونم کروموزوم چی هست بله چرا نمیشه با من بیا بچه ها کروموزوم همون ماده وراستی ماست یعنی همون دی ای که همراهش پروتئین های قرار گرفتن اینجا رو ببین الان یه یک کروموزومه دارم میبینم این کروموزوم داخلش دی ای وجود داره یعنی همون ماده وراثتی پس ماده وراثتی با پروتئین هایی که کنارشن در قالب ساختاری به نام کروموزوم در اومدن پس کروموزوم چیز عجیب غریبی نیست حالا میخوام براتون ابتدا از کل به جز ساختار کروموزوم رو بررسی کنم بعد یه بار دیگه بریم از جز به کل بررسی کنیم با من بیا اینجا ما کروموزوم رو در دو حالت بررسی میکنیم یا کروموزوم خیلی فشرده است یا فشردگیش زیاده بهش میگن کروماتید یا فشردگیش کمه بهش میگن کروماتین فشردگی کم کروماتین فشردگی زیاد بهش میگن کروماتین حالا بچه آقا کی اینو میبینیم کی اونو میبینیم اینجا رو داشته باش وقتی کروموزوم در حال تقسیم باشه یعنی در مراحل تقسیم باشه به شکل فشردگی بیشتر خودش دیده میشه یعنی کروماتید ولی وقتی کروموزوم در مراحلی غیر از تقسیم باشه سلول به شکل کروماتین دیده میشه یعنی با فشردگی کمتر پس کی اونو میبینیم یعنی کروماتین یاخته در مراحلی غیر از تقسیم باشه کی اینو میبینیم یعنی کروماتید زمانی که یاخته در مراحل تقسیم باشه حالا پس دیدی چه اتفاقی افتاد از کروماتید کروماتین این دوتا با همدیگه فرق نمیکنن ها اینا جفتشون کروموزومن ولی یکی فشردگی بیشتر آها یکی فشردگی کمتر حالا بعدی رو با همدیگه ببینیم اینجا رو نگاه کن این چی بود باریکلا این یه دونه کروماتین بود حالا گفتم از کل میخوایم بیایم بریم به جز دیگه کروماتید کروماتین حالا آقا سوال بعدی دارم ازت چرا سوال میپرسی سوال بعدی اینی که خود کروماتین از چی تشکیل شده بچه ها کروماتین کتاب میگه از ساختارهایی تشکیل شده به نام نوکلئوزوم آقا میشه خارجی صحبت نکنی نوکلئوزوم دیگه چیه اینجا رو داشته باش او از همون نوکلئوتید میاد یعنی مولکول دی ان ای مولکول دی ان ای از نوکلئوتید تشکیل شده دیگه زومش هم از پروتئین میاد پس نوکلئوزوم هم چیز عجیب غریبی نیست کافیه من بفهمم حفظ نکنم نوکلئوش از نوکلئوتید دی ان ای میاد پس در واقع نوکلئوزوم از دی ای تشکیل شده میبینی اینا از دی ان ای تشکیل شده به اضافه اون سفیده پروتئینه به اضافه یه پروتئین حالا میگیم اسم اون پروتئین ها پروتئین های هیستونه پس بریم با هم دیگه اینجا رو ببین اینا رو میبینی این چه ها رو که میبینی اینجا این گوی ها رو که میبینی دو دور مولکول دی ان ای دورشون تاب خورده این یک نوکلئوزومه آقا الان فهمیدم چی میگی شما به من گفتی نوکلئوزوم میشه همون مولکول دی ای که دور تا دور پروتئین پیچیده چند تا پروتئین داریم یک و دو و سه و چار پنج و شیش و هفت و هشت آها مولکول دی ای حدود دو دور دور هشت تا مولکول پروتئینی میپیچه بهشون میگن هیستون پروتئین هایی که در فشرده سازی دی ای نقش دارن پس حدود دو دور دور هشت مولکول هیستون میپیچه به این عزیز دل میگیم نوکلئوزوم بنابراین وقتی میخوام برم به جزئی ترین ساختار کروموزوم برسم چیه دی ای گفته بودم کروموزوم همان دی ای است که همراه آن پروتئین قرار گرفته حالا از جز به کل بررسی کنیم مولکول دی ای دور تا دور هشت مولکول هیستون میپیچه توی بعضی از نواهی نه توی همه نواحی بهش میگن نکل اوزوم حالا این نکل اوزوم ها کنار هم قرار میگیرن بهش میگن کروماتین که کروماتین چیه حالت غیر فشرده کروموزومه بعد فشردگیش بیشتر میشه میشه کروماتید از کل به جز از جز به کل یک نقشه راهی که دانش آموز درک کنه کروموزوم چیه حالا میخوام یه کروموزوم رو صدا بزنم بیاد بالا البته صداش نزنم یه خودش اومد بالا بچه این کروموزومی که خودش اومد بالا رو به این میگن یه کروموزوم تک کروماتیدی یه دونه است یه دونه کروماتید داره حالت فشرده بهش میگفتیم چی کروماتید بچه ها کروموزوم تک کروماتیدی چیز عجیبی نیست هر کروماتید همون مولکول دی ای بوده که فشرده شده خیلی بنابراین کروموزوم تک کروماتیدی از یک مولکول دی ای تشکیل شده که خیلی فشرده شده حالا بچه ها زمانی که همانندسازی انجام میشه فرایندی به نام همانندسازی رخ میده اینا خودش اومد بالا صداش نکردم اینم چه اتفاقی میفته یه مولکول یک مولکول دی ان ای شده دو تا مولکول دی ان ای یک کروموزوم تک کروماتیدی شده یک کروموزوم دو کروماتیدی بنابراین وقتی یک کروماتید داریم یعنی یک مولکول دی ان ای داریم همان انسازی میشه یعنی از روی مولکول دی ان ای یه دی ان ای دیگه ساخته میشه دو تا مولکول دی ان ای به وجود میاد بنابراین دو تا کروماتید داریم پس قبل از همان انسازی کروموزوم تک کروماتیدی یه دونه دی ان ای داره بعد از همانندسازی کروموزوم دو کروماتیدی دو تا دونه دی ای داره منو این یه دونه کروموزومه این هم یه دونه کروموزومه ولی این یه کروموزومی که یه دونه کروماتید داره چون هنوز همانندسازی نکرده این یه کروموزومیه که دو تا کروماتید داره چون همانندسازی انجام داده حالا به این کروماتیدها میگن کروماتیدهای خواهری حالا اعتراض نکنین چرا بهشون نمیگن برادری بهشون میگن خواهری چون هم جنهاشون مثل همه هم حالتهای جنهاشون مثل همه یعنی مثلا که توی دوازدهم به این حالتهای مختلف میگیم دگره یا علل مثلا اگه روی این ژن رنگ چشم حالت آبی بودن هست قطعا روی این یکی هم ژن رنگ چشم حالت آبی بودن آقا چرا قطعا میگی خب عزیز دل من عزیز هم این خودش همانندسازی انجام داده شده دوتا از روی من یه نسخه میسازن کاملا میشیم آها باریکلا مثل دیگه، اگه من ژن رنگ چشم دارم تازه حالت آبیشم دارم اگه ژن گروه خونی پروتئین دی رو دارم حتما باید خواهریم هم همین رو داشته باشه چرا چون خواهری رو از روی خود من میسازن بنابراین چرا بهشون میگن خواهری چون هم هاشون هم حالت هایی که روشون قرار گرفته یا دگره هاشون چیه یکسانه باید هم یکسان باشه از روی این یکی مثل خودش رو ساختیم دیگه شده دوتا بهش گفتن دو کارماتیدی حالا زمانی که تقسیم انجام میشه تقسیم میتوز ببینیم چه اتفاقی میفته بچه ها زمانی که تقسیم انجام میشه این اتفاق میفته هر کدوم از های خواهری میرن توی یه دونه سلول میبینی بنابراین یه دونه کروموزوم داشتم تک کروماتیدی بود همان انسازی کردم شد دو کروماتیدی تقسیم انجام دادم هر کدوم از کروماتیدها رفتن توی یک سلول این کلیت تقسیم میتوزه که میخوایم راجع به صحبت بکنیم اما بچه ها این ساختار هم با هم بررسی کنیم اینی که این وسط میبینید این دایره ای ماننده بهش میگن رومر. سانترومر محل اتصال کروماتید های خواهری به یکدیگره میبینی ولی اتفاقی که میفته بچه ها کروموزوم وقتی تک کروماتیدیه یه سانترومر داره وقتی دو کروماتیدی هم هست یه سانترومر داره یعنی کروموزوم چه تک کروماتیدی باشه چه دو باشه دارای یک سانترومر اینا حواست باشه ولی بعدا زمانی که میخواد بشه دو تا در واقع کروماتید بیاد تو سلول ها تبدیل به دو تا سانترومر میشه اوکیه حالا بریم بعدی رو با هم دیگه ببینیم میخوایم یه سلول رو بررسی کنیم تقسیم حالت کلی تقسیم میتوزش و بچه ها که عدد کروموزومش دو هم برابر با چاره بریم یک دو سه چهار تا کروموزوم تک کروماتیدی هنوز کروماتیدیه یعنی هنوز همون انسازی نکرده یعنی هنوز هاش دو برابر نشدن که بخواد وارد تقسیم بشه یه نکته بگم بچه همونطور که کروموزوم تا زمانی که تقسیم نخواد انجام بده خیلی فشرده نمیشه یعنی کروماتیدی نمیشه زمانی که کروموزوم اصلا سلول قصد تقسیم نداشته باشه همون انسازی هم انجام نمیده یعنی وقتی یه سلولی قصد تقسیم نداره قصد ازدواج نداره کروموزوم هاش تک کروماتی ولی وقتی که تصمیم میگه ببین نوشتم قبل از ورود به مرحله S مرحله S مرحله همانندسازیه پس قبل از اینکه واردش بشیم کروموزوممون تک کروماتیدیه ولی وقتی که وارد مرحله S میشیم همانندسازی انجام میدیم دیگه کروموزوممون میشن دو کروماتیدی عدد کروموزومی دو n برابر با چهار قبلا راجع به عدد کروموزومی صحبت کردیم چهار تا کروموزوم داریم چرا دو ان چون از هر کروموزوم دو تا داریم میبینی این اندازه دو تا این اندازه هم دو تا خیلی خب پس دو برابر شد یه سوال آیا همان انسازی تعداد کروموزوم ها رو تغییر میده میگی نه نه نه کجا تعداد کروموزوم ها رو یک دو سه چهار یک دو سه چهار بعد از همان انسازی تعداد کروموزوم تغییر نمی کند آنچه که تغییر می کند تعداد کروماتیده آنچه که تغییر می کند تعداد مولکول دی ان تو رو خدا حواستو جمع کن حله تعداد کروموزوم تغییری نمیکنه کروموزوم به شکل مضاعف در میاد یا به شکل دو کروماتیدی در میاد حالا بریم بعد از مرحله این شکلیه دیگه یعنی همانند سازی انجام داده حالا وقتی که بخواد تقسیم انجام بده چه شکلی میشه به منو بخواد قبل از تقسیم قبل از که بخواد تقسیم انجام بده یک و دو و سه و چهار تا سانترومر دارم اون وسطی ها بعد چون اینا میخوان از هم جدا بشن باید سانترومرها دو برابر بشن میبینی حالا که میخوان از هم جدا بشن هر کدوم یه دونه سانترومر میخوان چار تا میره اونور چهار تا میاد اینور آیا عدد کروموزومی تغییر کرد نه یک دو سه چهار این دو برابر با چهار بود سلول هایی هم که به وجود میان دو برابر با چهاره به خاطر همینه میگیم میتوز تقسیم هسته سلول بدون کاهش عدد کروموزومی آقا نشنیدیم بدون کاهش عدد کروموزومی الان دیگه کر فکر کنم حله عدد کروموزومی تغییر پیدا نکرد در میتوز فرایندش رو نشون دادم که چرا این اتفاق میفته چند تا سانترومر دارم یک و دو و سه و چهار چون میخوان برن تو دو تا سلول میخوان از هم جدا بشن خواهر یا هر کدوم یه سانترومر میخوان به خاطر همین سانترومر دو برابر میشه یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت ریاضیمون هم که هزار ماشاءالله قوی ظاهران دیگه بریم بعدی رو با هم دیگه ببینیم عدد کروموزومی دو هم برابر با 6 یک و دو و سه چهار و پنج و شیش تا کروموزوم دارم حله چرا دو ان چون دو به دو هم اندازن چون دو به دو هم اندازن بهش میگن دون همان انسازی میکنیم یعنی اس رد میکنیم آیا تعداد کروموزوم تغییر میکنه میگی نه آقا دیگه من میدونم گول نمیخورم بعد از اس یا بعد از همان انسازی تعداد کروموزوم تغییر نمیکنه فقط تعداد کروماتید یا مولکول دی ای تغییر میکنه حله حالا همینا دوباره میخوان تقسیم انجام بدن دیگه میدونم میدونی طبیعتا از هر کروموزوم از هر کروموزوم یک کروماتیدش تو این سلول میره یک کروماتیدش تو این سلول که این عدد کروموزومی که دوم برابر با 6 بود در نهایت تو سلول های حاصل تغییر نکنه بریم با هم ببینیم اینجا رو داشته باش این اول از هم جدا میشن میگیم چجوری جدا میشن تو تقسیم توضیح میدیم از هم جدا میشن سانترومرها دو برابر میشن حالا شروع میکنم به تقسیم ببین از هر کروموزوم یکی بالا یکی پایین یکی بالا یکی پایین یکی بالا یکی پایین این باعث میشه که وقتی که تقسیم تموم میشه بریم بشماریم با هم سلول اولی یا سلول مادری این بود این بری یک دو سه چهار پنج شیش دو به دو مثل هم دو هم برابر با 6 یک دو سه چار پنج 6 دو به دو مثل هم دو هم برابر با دو هم برابر با به خاطر همینه که میگیم میتوز تقسیم هسته بدون کاهش عدد کروموزومیه ببین این کلیت میتوزه ها میخوام اول اینو درک بکنی بعد بریم رو میتوز آقا همه رو گفتی میشه ازت خواهش کنم که عدد کروموزومی انسانم بگی چون مهمه دیگه انسان دو ام برابر باشیش بریم ببینیم چه اتفاقی میفته چرا نمیشه با من بیا اینجا دو ان برابر با چهل و شیش دوست من انسان ماها اگه قبل از تقسیم باشیم کروموزوم اون چه شکلیه؟ دمت گم تک کروماتیدیه تک دی ایه درسته؟ بعد از اس میشیم دو دی ای یعنی زمانی که بخوایم بریم تو تقسیم با من بیا چند تا کروموزوم دارم؟ چهل و تا دارم پس قبل از ورود به اس قبل از ورود به همانندسازی اینجا رو قبل از ورود به همانندسازی ببین چی نوشتم نوشتم 46 تا از اینا داریم منظورم از از اینا تک کروماتیدیه تک دی ایه. ولی وقتی که همانندسازی انجام میدم چون دو کروماتیدی میشه میشه 46 تا از اینا اینا همانندسازی میکنن این شکلی میشن 46 تا از اینا داشتیم شده 46 تا از اینا یعنی تک کروماتیدی داشتیم شده دو کروماتیدی دوست من آیا بعد از همانندسازی تعداد کروموزوم های انسان میشه 92 تا تغییر میکنه نه آقا تغییر نمیکنه 46 تا داشتیم 46 تا مونده 46 تا تک کروماتیدی بوده شده 46 تا دو کروماتیدی آها یعنی چی تغییر کرده یعنی تعداد کروماتید دو برابر شده 46 تا بوده 46 تا دوتا میشه 90 دوتا حواست باشا بعد از همانندسازی چند بار گفتم مولکول دی ای تغییر میکنه و تعداد کروماتید خود کروموزوم تعدادش تغییر نمیکنه 46 تا تک بوده شده 46 تا دو کروماتیدی کروماتید تغییر کرده مولکول دی ای تغییر کرده خیلی مهمه در نهایت میتوز هم که انجام میشه این اتفاق میفته یعنی حاصل تقسیم میتوز سلول های ما سلولیه که این دو ان 46 اونم دو ان 46 246 تک کروماتیدی 246 تک کروماتیدی مثل سلول مادری ببین سلول مادری 246 تک کروماتیدیه به خاطر همینه که در میتوز برای بار سوم میپرسم نه اشتباه شد برای بار هزارم میگم که میتوز عدد کروموزومی رو تغییر نمیدهد خب بچه ها بریم سراغ بررسی مراحل تقسیم میتوز اولین مرحله از تقسیم میتوز بچه ها مرحله پروفازه اما یادت باشه قبلش اون همانندسازی انجام شده قبلش کروموزوم ها غیر فشرده بودن یعنی به شکل کروماتین الان میخوان کروموزوم ها شروع بشن به فشرده کردن بیشتر که خب میشه کروماتین منو داشته باش وقتی که تو مرحله پروفازیم یعنی وقتی تو مرحله شروع میتوزیم کروموزوم ها شروع میکنن فشردگیشون رو زیاد بکنن باید قشای هسته بچه ها از بین بره چرا؟ خب اگه کروموزوم ها محصور در هسته باشن ما نمیتونیم تقسیم انجام بدیم که پس باید قشای هسته از بین بره پس در محله پروفاز اینجا رو ببین قشای هسته شروع میکنه به تجزیه شدن اما کاملا تجزیه نمیشه شروع به تجزیه شدن میکنه قبوله پس قشای هسته شروع به تجزیه شدن کروموزوم ها شروع میکنن به فشردگی بیشتر یعنی از حالت کروماتینی در میان یه بار دیگه ببین به حالت کروماتیدی از حالت کروماتینی در میان به حالت کروماتیدی نزدیک میشن شروع به فشرده شدن میکنن دوست من میتونی عدد کروموزومی این سلول رو بگی قطعا میتونی بگی اینجا رو ببین عدد کروموزومی این سلول چند تا کروموزوم دارم چهار تا کروموزوم ها دو به دو هم اندازن یعنی دو هم برابر با چهار عدد کروموزومی دو هم برابر با چهار حله پس قشای هسته شروع به ناپدید شدن کروموزوم ها شروع به فشرده شدن اما بچه ها در های جانوری ما ساختارهایی داریم به نام سانتریول البته در یه سری سلولهای گیاهی هم داریم این سانتریول ها بچه ها که حالا ما دیگه چون اینترفاز بحث این کلیپمون نبود این مبحثمون نبود اینترفاز مرحله ای داره به نام جیدو که توی اون مرحله سانتریول ها از دوتا میشن چهار تا چون چهار تا میخوایم یا همون دو جفت میخوایم توی مرحله پروفاز سانتریول ها شروع میکنن از هم دیگه دور میشن آقا این مشکی ها چیه تشکیل شد به اینا میگن رشته دوک نیازه برای تقسیم میتوز میخوام به سانترومر کروموزوم ها یه بار دیگه ببینیم پس در مرحله پروفاز سانتریول ها شروع به دور شدن میکنن رشته دوک شروع به تشکیل میکنه رشته دوک کاملا تشکیل نمیشه قشای هسته کاملا تجزیه نمیشه کروموزوم ها کاملا فشرده نمیشن تازه شروع میشه همه چیز خیلی مهمه اونورا ببین زخیم و کوتاهتر شدن کروماتین ها کوتاهتر شدن هنوز کاملا فشرده فشرده نشدن وقتی میگن کروماتین ها زخیم و کوتاه میشن دوست من میدونه یعنی کروماتین ها دارن به حالت کروماتیدیشون نزدیک میشن این به حالت فشردهشون قبوله حالا گفتیم پوشش هسته شروع به تخریب میکنه یعنی کاملا تخریب نمیشه سانتریول ها شروع به دور شدن میکنن یعنی کاملا دور نمیشن و دوک تقسیم این رشته ها شروع به تشکیل میکنه این من شروع ها رو قرمز کردم که حواست باشه همه چیز اینجا شروع میشه تقریبا چیز خاصی تکمیل آها کلا نمیشه پس این مرحله مرحله پروفاز میتوز و اما مرحله بعدی میتوز بهش میگن مرحله پارامتافاز بچه ها پرومتافاز بعد پروفاز قبل متافازه بعد پروفاز قبل متافازه بهش میگن پرومتافاز تو این پرومتافاز ببین من چی میگم گوش کن هرچی اونجا شروع شده بود اینجا تقریبا تموم میشه آقا یعنی چی؟ با من بیا گفته بودیم اونجا قشای هسته شروع به تجزیه میکنه اینجا رو ببین قشای هسته کاملا تجزیه میشه یه بار دیگه کاملا تجزیه میشه وقتی تجزیه میشه قبول داری کروموزومات میافتن توی مایه سیتوپلاس یعنی با مایه درون سلول میان یاخته سلول دیگه در ارتباط میشن پس کروموزوم اینجا قشنگ آزاد میشن توی سیتوپلاس. حله پس های هسته کاملا از میرم کروموزوم یک کوچولو فشرده تر میشن ولی فشردگیشون هنوز کامل کامل نمیشه گفته بودیم رشته های دوک شروع به شکل گیری میکنن اینجا رو ببین رشته های دوک تقریبا کامل شکل میگیرن یه بار دیگه سانتریول ها قشنگ میرسن به دو قطب رشته های دوک تقریبا شکل میگیرن کروموزوم ها وصل میشن به در واقع هاشون وصل میشه به رشته های دوک هاشون سانترومر وصل میشه به رشته دوک سانترومر به رشته دوک دوست من اگه بگن کجا رشته دوک شروع به تشکیل میکنه آها باریکلا میگی پروفاز بگن رشته دوک کجا وصل میشه به کروموزوم برای اولین بار میشه پرومتافاز یه بار دیگه انیمیشن رو ببین کاملا رشته دوک تقریبا شکل میگیره حالا ها وصل میشن به رشته های دوک ولی هنوز در استوای یاخته قرار نگرفتن حواست باشه حواست باشه رو ببین یه سریا با آبی نشون دادم اونایی که با آبی نشون دادم رشته های دوکی هن که اصلا کوتاهن به وسط سلول نیومدن مشکیارم نشون دادم که بدونید این رشته های دوکی هن که میخوان به کروموزوم ها به سانترومرشون وصل بشن حله پس اتصال هم اینجا رخ داد حالا کتاب میگه تو این مرحله شبکه اندوپلاسمی تجزیه میشه علاوه بر غشای هسته که خب سلول بتونه تر تقسیمش رو انجام بده با هم ببینیم تجزیه کامل غشای هسته کجا شروع میشه تو پروفاز قبلش آزاد شدن کروموزوم ها در سیتوپلاسم اتصال سانترومر کروموزوم ها به رشته دوک به رشته دوک حله پس این بچه ها علاوه بر اینها وقتی وارد مرحله متافاز میشیم دیگه کروموزوم ها این تو مرحله بعدی دیگه کروموزوم ها میان تو سطح استوایی یاخته دیگه کروموزوم ها کاملا فشرده میشن کجا شروع میکردن به فشردگی دمت گرم در پروفاز کجا فشرده ترین حالت خودشونو دارن بازم دمت گرم در مرحله متافاز در مرحله متافاز کروموزوم ها در استوای یاخته قرار میگیرن رشته های دوک هم که بهشون وصل ببین کروموزوم همچنان هم که عدد کروموزومی برابر دوم برابر با 4 دیگه کروموزوم ها در استوای یاخته قرار می گیرن متافاز کروموزوم های دو کروماتیدی حد اکثر فشردگی رو دارن متافاز قبوله حالا اینجا رو ببین یه نکته خفن دقت تو میخواد گفته بودیم یه سری از رشته های دوک اصلا کوتاه هم به وسط نمیان یه سری از رشته های دوک هم که با مشکی نشون دادم به کروموزوم وصلن اما بچه ها طبق کتابتون یه دسته دیگه رشته دوک داریم رشته های دوکی که تا وسط میان ولی به کروموزوم وصل نمیشن وصل نمیشن بنابراین سه دسته رشته دوک داریم یک اونایی که به کروموزوم به سانترومر کروموزوم وصلن دو اونایی که تا وسط میان و متصل نمیشن سه اونایی که اصلا تا وسط هم نمیان کوچولو کوچولو حله اوکیه پس در مرحله متافاز کوتاهترین مرحله است فشرده ترین حالت کروموزوم های دو کروماتیدی دارم میگم های دو کروماتیدی فشرده ترین حالتشون اینجاست در مرحله متافازه ردیف شدن کروموزوم ها در وسط یاخته بله همچین اتفاقی هم میفته راجع به رشته های دوک هم که صحبت کردیم بچه اینجا چون فشرده ترین حالت کروموزوم هاست ما اگه بخوایم از کروموزوم ها عکس برداری کنیم ببینیمشون با میکروسکوپ نوری بخوایم ببینیمشون زمانی میتونیم ببینیم که در محلی متافاز در واقع فشرده ترین حالت رو دارن البته از قبل هم قابل مشاهده هستن ولی این شکلی خوشگل و شیک و مجلسی نه بهترین حالت برای تصویر گرفتن از کروموزوم ها متافازه وگرنه از پروفاز که شروع به فشرده شدن میکنن کم کم دیگه قابل رویت میشوند حله پس این هم مرحله متافاز میشه چه خوب اگر بدونیم که نکاتش وابسته به مراحل قبلیه چون در مرحله قبلی دیگه در واقع سانترومر کروموزوم ها وصل شده بود به رشته های دوک اینجا فقط رشته قشنگ در وسط قرار میگیرن بگن کجا رشته دوک شروع به تشکیل میکنه میگی پروفاز بگن رشته دوک وصل میشه به سانترومر میگی پرومتافاز بگن کجا دیگه رشته های دوکی که کامل شکل گرفتن کروموزوم ها رو در استوا یاخته قرار میدن میگی در مرحله متافاز و اما مرحله بعدی یعنی مرحله آنافاز رو با این دیدگاه میریم جلو که کروموزوم هایی که در استوایی یاخته بودن دو کروماتیدیا قرار های خواهری از هم جدا بشن بعد از هم دور بشن جدا بشن دور بشن با من بیا اینجا پس اولین قدم اینه که ها از هم جدا بشوند اگه بخوان جدا بشن کتاب میگه در محل سانترومر یعنی در محل اتصالشون پروتئین های اتصالی وجود داره اول باید اینا تجزیه بشن بعد اینا جدا بشن پس اول تجزیه پروتئین های اتصالی بعد جدا شدنش ببین جدا میشن یه بار دیگه جدا میشن این جدا شدنشون به علت تجزیه پروتئین های اتصالی پس اولین قدم میشه تجزیه پروتئین های اتصالی در محلشون یه بار دیگه جدا میشن حالا جدا شدن باید کروماتید های خواهری از هم دور بشن اگه بخوان دور بشن باید رشته های دوکی که متصل به هان کوتاه بشن با هم دیگه ببینیم این شما و این کوتاه شدن رشته های دوک که متصل به سانترومرها کوتاه میشن آها چه اتفاقی میفته کروماتید مضاعف بود کروماتید های کروموزوم مضاعف که بود کروماتید های خارج از هم جدا میشدن از هم جدا میشن میان به سمت دو قطب سلول دوست من اگه بگن علت جدا شدن کروماتیت های خواهری چی هن؟ تو میگی تجزیه پروتئین های اتصالی اینا جدا میشن بعد بگن علت دور شدنشون چیه میگی کوتاه شدن رشته های دوکی که بهشون متصله آقا چرا انقدر تاکید داری رو کوتاه شدن رشته های دوکی که بهشون متصله چون اینا رشته دوکایی بود که سبز بودن متصل نمیشدن اینجا کوتاه هم نمیشن پس همه رشته های دو کوتاه نمیشن یه سریا که کوتاه بودن آبیا اون وسطی هم که با کروموزوم وصلن فعلا کوتاه باری باریکلا نمیشن اینو حتما توی ذهنت داشته باش حالا خب دوست من چه اتفاقی افتاد بریم عدد کروموزوم این سلول رو بشمریم ببینیم عدد کروموزومی چنده قبل چند تا بود یه بار ببینیم یک و ببین یک و دو و سه و چهار دو برابر با چهار بود دیگه بعد تجزیه پروتئین اتصالی و تجزیه رشته های دوک حالا بشمریم یک و دو و سه و چهار پنج و شیش و هفت و تعداد کروموزوما دو برابر شد آقا تو که گفتی تعداد کروموزوما دو برابر نمیشه بله بعد از همانندسازی دو برابر نمیشه ولی وقتی که یک کروموزوم جدا میشه میشه دو تا کروموزوم پس تعداد کروموزوما داره چی میشه آها داره زیاد میشه هشت تا کروموزوم داریم از هر کروموزوم چند تا داریم مثلا از این بزرگا یک دو سه چهار از اینا 1 2 3 4 ا پس عدد کروموزومی این سلول موقتا میشه 4 n برابر با 8 2n 4 بود دو برابر میشه 4 n برابر با 8 موقتا چون فعلا یه سلوله 8 تا کروموزوم توشه از هر کروموزوم 4 تا داریم یعنی 4 n برابر با 8 به خاطر همین میگه موقتا عدد کروموزومی دو برابر میشه بچه ها حالا این هم بگم بچه الان چند تا سانترومر داریم بشماریم 1 وسط دیگه بریم زوم کنم یک دو سه چهار الان چهار تا داریم ولی بچه وقتی از هم جدا میشن چی میشه 8 تا دوباره بشمارم یک دو سه چهار پنج شیش هفتش ای پس در مرحله آنافاز علاوه بر اینکه کروموزوم ها دو برابر میشند تعداد سانترومرایی که وسطشون هم دو برابر میشن چون موقع یکی بود الان شده دوتا بریم چند بار دارم پلی میکنم اینو که ببینی جدا میشن تعداد کروموزوم 8 تا تعداد سانترومر 8 تا پس در مرحله آنافاز هم تعداد کروموزوم دو برابر میشه هم تعداد سانترومر ولی شکل کروموزوم نصف میشه یعنی کروموزوم از حالت مضاعف به حالت ساده در میاد از مضاعف به ساده اوکیه خیلی عمالی حالا بچه ها بریم آن رو بخونیم تجزیه پروتین های اتصالی در محل سانترومر باعث جدا شدن کروماتیت های خواهری میشه کوتاه شدن رشته های دوک که متصلن به کروموزوم نه همشون باعث دور شدن کروماتید های خواهری میشه باعث دور شدن کروماتید های خواهری اوکیه حالا من اینجا داشته باش بچه این ور سلول میخواد بشه یه سلول دیگه مفهوم میتوز اول بهتون گفته بودم یک و دو و سه و چهار مثل سلول مادریشه این ور سلول میخواد بشه یه سلول دیگه این ور سلول میشه یه سلول مجزا یک و دو و سه و چهار این مثل سلول مادریشه پس در نهایت چون این دو تا سلول این دو تا قسمت قرار از هم جدا عدد کروموزومی تغییر نمیکنه در آنافاز عدد کروموزومی موقتا دو برابر می شود اینا حتما توی ذهنت داشته باش و اما در آخرین مرحله از میتوز یعنی مرحله تلوفاز ببینیم چه اتفاقی میفته ببینید بچه ها چون قراره بشه دو تا سلول پس هر کدوم یه هسته مجزا میخواد به خاطر همین قشای هسته شروع به تشکیل میکنه شروع به تشکیل میکنه بچه ها قشای هسته کجا شروع به تجزیه میکرد آها باریکلا در مرحله پروفاز کجا کاملا تجزیه میشد در مرحله پرومتافاز حالا مجددا در مرحله تلوفاز شروع به تشکیل میکنه این یه هسته میشه اینم یه هسته بچه عدد کروموزومی رو بگید ببینم یا آقا این چه سوالیه میپرسی سلول مادری مگه دو ان چهار نبود اینا هم دو برابر با هم دیگه حالا خاصی هم میشماریم چهار تا کروموزوم دو به دو هم اندازه میشه دو هم برابر با چار این هم همین نباید عدد کروموزومی تغییر میکرد پس قشای هسته شروع به تشکیل در مرحله پروفاز و پرومتافاز رشته دوک تشکیل میشد اینجا رشته های دوک شروع میکنن به تجزیه رشته های دوک شروع به تجزیه میکنن پس رشته دوک هم تجزیه شد این آخری هم آبی هم کم کم از بین میرن اوکیه خیلی خب کروموزوم ها بچه ها شروع میکنن به فشردگیشون از دست بدن چون در ابتدای تقسیم شروع میشد فشرده تر شدنشون یعنی کروماتیدی تر شدنشون کروماتیدی شدنشون اینجا از حالت فشردهشون یعنی کروماتیدشون میخوام به حالت غیر فشرده در بیان یعنی کروماتین چون دیگه تقسیم داره تموم میشه بنابراین اونجا شروع به فشردگی داشتیم پروفاز پرومتافاز اینجا کروموزوم ها شروع میکنن که فشردگیشون از دست میدن یعنی به حالت کروماتینی در میان قشای هستم که در حال تشکیل رشته های دوکم که از بین رفتن و کم کم تجزیه شدن و اما بچه ها وقتی که تقسیم سلول تموم میشه سلول به دو یاخته یا دو سلول دیگه تبدیل میشه که هر کدوم عدد کروموزومی مشابه سلول مادری دارن هر کدوم در نهایت یک جفت سانسیول دارن که حالا اگه بعدا خواستن تقسیم بشن یک جفت سانسیولشون تبدیل میشه به دو جفت سانسیول ولی الان هر سلول حاصل تقسیم عدد کروموزومی مشابه سلول مادری که دیگه الان به شکل کروماتینی در اومده کروموزوم هاشون و در واقع هر سلول دارای یک جفت سانتریول یا دو تا سانتریوله ما سعی کردیم حجت رو بر شما تموم کنیم در مفهوم تقسیم میتوز. حالا نوبت توه که خودتو نه به من به خودت ثابت کنی که چقدر در دریافت مفهوم تبهر داری